Has vist? Sense paraules, amb el mim i la bailarina, fent el que ha fet, allò que semblaven parets que no es podien moure, s'han fos. Ha aparegut un moure's per tot arreu. Impressionant. Jo he quedat parat. I tu? Com jo he quedat meravellada, <laughs> perquè al principi semblava que el mim estava com desconnectat de tot, no? Però després, gràcies a la interacció amb la ballarina, ha quedat com que ha descobert un nou, un nou món i tot ha acabat com connectat, no? El món, les persones, la natura... Així mateix. Mira, aquests dies he recordat, i l'he trobat, un poema xinès uh -huh. de 3.000 mhm. anys abans de Jesucrist. déu nhi Deia, no sé si el sabré repetir bé, però deia que les emocions mhm. ens commouen i en generen paraules. I si les paraules no són suficients, es generen cants. I si els cants no són suficients, inconscientment ballem amb les mans i cantem també amb els peus. Vols ballar? Vinga. <laughs> Quines paraules més ben trobades per avui, Pere. Van com anell al dit. <laughs> El que passa que, com saps, a mi la poesia m'encanta, però com a matemàtica que sóc, el món racional i el món lògic, sense adonar-me'n, em pren protagonisme. Llavors tinc com una dualitat interna entre les emocions que acabem de viure, el món de les emocions i el món racional. Com, com podríem unir aquests, aquests dos mons? És que ja estan units. Uh mhm. -huh. El tema és si els fem servir perquè tenim emocions i tenim lògica i amb això pensem coses i amb aquestes altres ens venien unes sensacions també. Mhm. Probablement el gran repte eh, és ampliar aquest camp de la percepció. Hi ha un personatge, Bruce Lipton, que ho explica molt bé. Diu, les percepcions són el camí de la vida. Les percepcions ens, ens permeten veure, sentir, olorar, eh, aprofitar tot aquell que tenim per poder arribar a les coses i la raó, després, ens permet discernir quines d'aquestes i quines no. Mhm. Si la raó només està focalitzada en una cosa, és que eh, queda, eh, diguem-ne, insatisfeta. Ampliem la visió de totes les coses, percibim, perquè la raó podrà funcionar molt millor. Bé, per això estem aquí, no? Per ampliar la nostra consciència. El que passa que, Pere, crec que tot el que acabem de veure i sentir no ho hem fet només tu i jo que no estem sols. Sí, és. El gran salt evolutiu que hem de fer és passar de l'evolució cultural, d'aquesta evolució tecnocientífica que tant de bé ens ha fet, però que ara hem de canviar. Hem d'anar a una evolució eh, conscient. Quan l'antropòleg Eudal Calonell parla de que encara no som humans, alguna cosa d'això vol dir. I per tant, més enllà de la nostra identitat, de la nostra cultura, dels nostres valors, que això ho hem de mantenir, hem de prendre consciència que som una única espècie sobre aquest planeta. A mi el Carbonell, l'Eduard Carbonell, l'antropòleg, em va colpir molt quan li vaig sentir i va sortir escrit allò de que les espècies incompetents competeixen. És mm, clar, em va deixar frapat, perquè en un moment no ho vaig entendre perquè a mi m'han mogut en un mar de que has de competir per poder fer allò que d'alguna forma et permeti una supervivència. Però en el fons vaig anar-ho madurant. Escolta, Pere, escolta, Pere, que no ens perdéssim a l'espai sideral. També estaria bé que poguéssim concretar una mica, no? En fi, si us sembla bé. Molt bé, em sembla, perquè sense concreció no es va enlloc. lloc però tota pràctica ho és una teoria. Llavors, és clar, el problema és a quina teoria servim. Mira, mira, jo t'explicaré poques coses perquè no en sé moltes, però a mi el que m'han dit és que la, la genètica determina tota la nostra vida. Llavors va resultar que escoltant a científics, perquè he tingut ocasió d'escoltar científics, i sentit que han dit, home, aproximadament la genètica determina un 15% de les nostres vides. No la nostra vida. Mira, saps què he fet, Pere? Jo sóc un amant de la muntanya, de la natura. Eh, es nota, en certa manera. <laughs> I eh, la realitat és que anant a la muntanya i a la natura m'he acostumat a fer una cosa que l'he viscut profundament, que és mirar, observar, escoltar amb silenci reflexionar i després pensar què havia de fer. I després d'això, com la sínia, tornem-hi, i tornem-hi. I tota la vida he intentat fer això i pensat en certa manera que el gaudi i el patiment és allò que conforma la nostra vida i tot allò que, allò que diem que el coter del néixer no ho deixa. No, jo ho he vist diferent, ho he anat aprenent diferent diu, diuen que, que això se'n diu epigenètica, la ciència del desenvolupament. Uh, bé, jo no és qui entengui, però el concepte he acabat entenent, uh, de manera que amb aquesta reflexió he après a conformar la meva vida i he arribat a una conclusió que la poso a disposició de tots, que és que si som allò que vivim, perquè no intentem viure allò que volem ser. És allò que també deia Albert Einstein. Deia, som arquitectes de la nostra pròpia vida. Però Marc, l'atzar també juga un paper a les nostres vides. És allò que en diuen els signes negres, que de tant en tant apareixen. I és veritat que el futur no està escrit. El construïm nosaltres, a partir del que fem, del que pensem, de com ho pensem, i també de si som capaços de connectar amb els nostres desitjos més, més profuns. I la manera de fer-ho sovint és cuidar aquesta part somiadora que tenim i després amanir-ho, evidentment, amb una mica de pragmatisme. M'agafo el que dius perquè de lo concret el somni és que podem prescindir del somni és que Però... podem no tenir el concret. Jo <laughs> crec que amb això estic d'acord. I si em permets, t'explicaré per què jo crec que estic vivint el meu somni. De tu escoltaré sempre tot. <laughs> I el cas és que estic en un projecte, com a emprenedor, que bueno, com té un gran impacte eh, social, però també té un gran impacte personal. Uh mhm. -huh. I és que ara ja fa un temps ens vàrem creure que podíem ser capaços de desenvolupar un medicament que aturés l'esclerosi múltiple. I vam dir, per què no ho fem? I per què no ho fem creant una empresa que sigui diferent? Una empresa que juntés, que fos la triada perfecta de el coneixement, de la gestió i dels recursos. I el coneixement que ve liderat pel doctor Pablo Bioslada, que és un excel·lent científic i neuròleg, que té un, una manera de pensar convencional, poc convencional, perdó, que es fa preguntes diferents per trobar respostes diferents, sense seguir allò que està preestablert. I uns recursos financers que sempre fan tan falta, no? uns socis inversors que van dir doncs, eh, serem també poc convencionals i donarem un suport incondicional i farem allò que calgui i buscarem els recursos que facin falta per fer allò que calgui i no pas fer allò en funció dels recursos que tenim. I tot això gestionat d'una manera també, perquè no, poc convencional. Gestionat eh, una gestió basada en el que és el creixement personal, amb la flexibilitat, en donar a les persones les eines perquè es puguin expandir i, i adaptar-se també a les situacions, no? com si fos eh, una meva. I ja van, pues, què són, sis anys que estem caminant junts? Set, quasi bé. Gairebé set anys que estem caminant i hem estat moltes vegades a punt de llançar la tovallola i, i perquè hem patit molt i hem tingut problemes, però bueno, jo crec que no hem deixat mai de creure, no hem deixat mai de, de lluitar, no ens hem rendit, hem, hem pensat que ho podíem aconseguir i, i avui doncs, bueno, estem un passet més, més a, a punt d'aconseguir-ho. No? Eh, igual fins i tot ens en sortim. I, i, I sé que encara queda molt per patir, eh? encara queda molt per patir i encara queda molt camí per recórrer, però eh, també ens queda molt per, per continuar creixent, aprenent i, per què no, somiar. Jo, Albert, quan et sento, sempre em, em crea aquell, diguem-ne, en certa manera, somni que tenim tots, que és que l'ofici de viure, per sobreviure, l'hem de fer compatible amb el projecte de vida. Però, esclar, ens ocupa tant temps l'ofici de viure que deixem el projecte de vida doncs, quan tinguem 40 anys, o si no, quan ens jubilem, llavors ho farem. I amb tu, Albert, es fusionen l'ofici de viure i el projecte de vida. Eh, eh amb tot el que ens explicat i pel que he viscut amb tu, m'has fet comprendre que tot projecte ha de ser un projecte compartit i que potser aquesta és una clau important que no podem oblidar. Escolta, Pere, si el que dius... Home, què tal, Àngels? <laughs> què tal? Si el que dius és que només els projectes compartits regiran, jo crec que podem aprendre alguna cosa de la cèl·lula. Ja saps qui tinc mania, Segur, la cèl·lula és allò, aquells maons dels que estem fets tots nosaltres, i a una cèl·lula en el seu sano juicio no se li acudiria mai competir amb les altres cèl·lules pel mercat o discutir-se pels nutrients, o barallar-se perquè el cor li ha donat la sang primer al cervell, com si les cèl·lules del fetge no fossin tan importants com les neurones. Això no se li acudiria mai a una cèl·lula en su sano juicio, perquè de vegades les cèl·lules també perden el judici sí, i es descontrolen. Tu ho saps molt bé com un còleg perquè quan passa això en diem càncer. I aleshores un grup de cèl·lules decideixen deixar de cooperar, comencen a competir, comencen a proliferar d'una manera descontrolada, competeixen pels nutrients i quan tenen èxit, com a individus, acaben matant la persona i per tant acaben morint elles mateixes. Per tant, la biologia ens ensenya que per sobreviure cal cooperar. I això aplica no només a la cèl·lula, aplica a les empreses, a la societat, a qualsevol associació humana. I parlant d'empreses, hi ha una cosa que està bastant de moda, que va sortint de tant en tant, que són llibres que expliquen experiències d'èxit, on les empreses d'èxit expliquen com s'ho han fet per tenir èxit. Bueno, doncs hi ha una empresa en la que ens hi podem fixar si considerem èxit la persistència, la pervivència, la sostenibilitat, que és la vida, que només té 3.600 milions d'anys d'experiència. Fa 3.600 milions d'anys que va començar i encara estem aquí encara persisteix, encara existeix. Per tant, això que ho veiem a les cèl·lules entre si, també ho podríem mirar dintre de les cèl·lules i veuríem el mateix. Les diferents parts, els diferents orgànols, els ribosomes, els mitocondris, tampoc no competeixen entre ells. El que fan és ajudar-se, perquè tots fan una funció molt important, però la cèl·lula no pot sobreviure sense les funcions de tots. Ara que si hi hagués una estructura més essencial que les altres per la supervivència de la cèl·lula, Mira, no seria el nucli, que potser és el que tendiríem a pensar. L'ADN. L'ADN. Doncs no, seria la membrana celular. Perquè la funció de la membrana celular justament és adaptar la cèl·lula al seu entorn. I aquesta capacitat d'adaptació és la que la fa sobreviure. De fet, hi ha cèl·lules que viuen sense nucli. Els nostres glòbuls vermells no en tenen de nucli. En canvi, no hi ha cap cèl·lula que visqui sense membrana celular. Mor immediatament. Per tant, la capacitat d'adaptar-nos als altres, l'adaptació és un element clau d'èxit per la supervivència. No? Interessant, interessant això que dius, Àngels, però em sembla que demana que fem un canvi de perspectiva en moltes coses. És com demanar-li a un peix, si pogués, que expliqués què és l'aigua. <laughs> Eh, em pregunto si la natura la natura pot ser una font d'inspiració per repensar els sistemes humans, per repensar també com incentivar la innovació social que necessitem. Sí, Ho sí. pregunto, no? on ens podem eh, inspirar? és una gran pregunta, perquè 3.500 milions d'anys que la naturalesa fa, doncs ha fet molts errors i n'ha corregit molts. Nosaltres en fa molts menys. I la veritat és que, Pere, en aquest sentit tenim un laboratori de creativitat, un laboratori d'idees, que és aquest univers biològic no? que en diem planeta. Jo, si em permets, eh, t'explicaria doncs, aquelles passejades que fèiem eh, i que continuem fent a la, a la Fageda, que són moments d'inspiració, moments on podem entendre que realment formem part d'un tot, tot biològic. En aquest sentit, eh, després de fer aquestes passejades, sempre ens ve al cap i ens preguntem realment quin és el sentit no? de que realment el nostre ser forma part d'aquest tot biològic. Les experiències que anem passant el que ens fan comprendre i ens fan valorar que hem de pensar de manera, de manera diferent, que ja no és l'objecte sinó que és el subjecte. En aquest sentit hem de prendre referents que no tinguin a veure res amb el convencional i hem d'anar amb tot el que significa lo disruptiu. El ritme, la natura té un ritme, un ritme lent, un ritme de reflexió, un ritme de, de pausa. I en aquest context és quan eh, em pregunto, i de fet ja fa anys que em, que em preguntava, per què no podem observar el planeta, per què no podem observar aquest tot biològic que realment faci entendre que tenim altres referents per poder generar innovació, per poder generar creativitat. No? És en aquí, en aquest eh, gran univers biològic, que amb aquestes preguntes veiem que realment eh, podem observar des del micro, podem observar des del macro, i això ens permet tenir una cosmovisió més àmplia de cap on, eh, de cap on hem d'anar. No? En el micro sí que la comprensió i la reflexió ens permet eh, entendre, hem parlat de, de cèl·lules, ens permet entendre molts fonts d'inspiració, com és ara, per exemple, el comportament de les, de les bactèries, que evidentment tenen vida per si sol, però està comprovat que realment tenen la capacitat de, de prendre decisions de forma, de forma col·lectiva. No? I per tant, en aquí tenim molt a aprendre. Són molts els exemples on la biomimètica i per tant eh, ens donen solucions en el nostre món, en la nostra societat, doncs, eh, Tenim, doncs, per exemple, exemples molt, molt qualificadors, com és el velcro, que tots coneixem, el tren bala japonès, és a dir, infinitat d'objectes o de solucions que han apostat per la natura a ser font, font d'inspiració. En aquí tenim, eh, ja des de parlant des de més macro que micro, tenim les plantes. Les plantes realment són un referent per tots nosaltres com a font de bioinspiració. L'Estefano Mancuso, un dels líders, un dels referents en el camp de, la, de, la, de les plantes, ja diu que realment eh, podem aprendre molt d'elles, podem aprendre molt perquè doncs, tenen una sèrie de funcions eh, molt inspiradores, ja sigui perquè es comuniquen entre elles, es comuniquen amb el seu entorn, eh, resolen problemes, problemes molt complexos, i per tant aquí tenim un altre dels referents que podríem observar. Tota aquesta cosmovisió de, de l'entorn biològic que, que tenim i que normalment fins fa molt poquet no hi prenem molta atenció, realment pot ser un dels camins per resoldre els reptes del segle XXI que ens queda molt i molt i molt per aprendre. I en aquest sentit doncs, eh, us invito a tots els que formem part d'aquest moment que realment ens sentim a partir d'ara natura.